Bienvenido a esta segunda parte del vídeo que hicimos con Artur Sala. Bienvenido a ti también, Artur. En el que hablamos de pleomorfismo y el terreno, cómo influían el terreno en esa creación de la vida, que es la teoría del pleomorfismo. Y todo, todo eso que estuvimos hablando se basa en el segundo libro de Artur Sala, de su serie Magna Ciencia, y dejamos pendiente, aunque se soltaron algunos detalles en, ese vídeo, dejamos pendiente todo el tema de cómo influye o de dónde sale la energía para que la vida pueda funcionar. Bien, eso es lo que pretendemos eh, eh, explicar hoy. Cómo la vida eh, adquiere energía de ese medio que la rodea, que podemos llamarlo éter o pueden ser también los campos escalares asociados a la electricidad. Ahora Artur nos va a contar mucho más de todo esto. Y espero que el vídeo sea muy interesante para hacer un tercer vídeo que ya nos centraríamos en lo que son las propiedades especiales del éter que podemos incluso relacionar con esas características que se han contado desde las tradiciones espirituales eh, que serían propias de ese gran espíritu, ese todo, eh, esa divinidad que, nos rodea o que nos forma. Así que bienvenido, sobre todo Artur, que eres el que nos tiene que contar todas estas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias Paco. Creo que en el anterior programa sentamos las bases en, que en el segundo libro se explican de cómo la cuarta ley de Hammer estaría relacionada cazaría perfectamente con el cambio eh, que se produce a nivel celular, conocido como el pleomorfismo, que es provocado por condiciones del terreno, condiciones bioquímicas medibles. Creo que quedó un programa donde esto quedó muy claro. Si alguien quiere saber más, puede ver mi aparición en Biólogos por la Verdad, donde amplío este tema. Y hoy me gustaría entrar también en aspectos que considero que son muy importantes eh, que abordo en el primer libro, sobre, sobre el metabolismo de la vida. Porque eh, ahí inmediatamente con la teoría convencional que tenemos, eh, vemos inmediatamente que nos quedamos muy cortos y que hay muchas lagunas conceptuales que se pueden comprender gracias a, a este tema que hoy voy a tratar de abordar. Vamos a tratar de abordar porque es complejo. Bien, yo querría empezar dejando bien claro que uno de los problemas fundamentales que tenemos al intentar explicar la vida es la termodinámica. La termodinámica, eh, como toda teoría científica, tiene unos límites. Y son unos límites que no se dejan claro desde el principio para la gente que lo estudia y sobre todo para el público. Al público se le dice que la termodinámica es lo que limita todo, que el universo va a acabar enfriándose y colapsando de frío porque la entropía tiene que crecer. Y resulta que la termodinámica, para poder ser aplicable, necesita dos elementos fundamentales, ¿bien? que luego vamos a hablar de ellos. Pero uno es, es el estado de equilibrio y otro es el que no entre energía desde fuera. Eso precisamente es lo que la vida hace no está en equilibrio, sino que genera un equilibrio diferente, un, equilibrio propio, que lo que hace es compensar determinadas eh, dinámicas internas y utiliza la energía del entorno precisamente para lograr mantener esa homeostasis. Hay elementos muy claros que, además, Artur, comentas en el libro, y uno de ellos es el del peso, ¿no? de cómo mantenemos nuestra temperatura independientemente del peso, ya seas un niño o ya seas una persona adulta de 100 kilos y la mantienes perfectamente en, un límite muy, muy estrecho. Y eso, cualquier persona que se dedique a, controlar la temperatura de un ambiente sabe que es bastante complicado, ¿no? Correcto. Correcto. A mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención, pero ya desde siempre, antes de que yo me pusiera a investigar la, ciencia alternativa, ¿no? Hasta qué punto una diferencia de un grado, de un simple grado, cuando estamos, empezamos a tener un poco de fiebre, empieza a afectar toda una serie de procesos metabólicos importantes. Por ejemplo, las cascadas enzimáticas se detienen y, siempre me ha llamado mucho la atención porque eh, yo peso 100 kilos, estoy constituido por lo tanto de unos 70 litros de agua y eso mm, estoy totalmente desprotegido con un gradiente térmico, ahora mismo en este momento hay 17 grados de diferencia de gradiente térmico entre mi interior, que está a 37, y el exterior, que está a unos 20 grados. Y siempre me llamó, pero desde siempre mucho, la atención de mm, por qué esto es tan crítico para la vida, porque eso se sabe. Entonces, eh, bueno, nosotros eh, sabemos que hay reacciones bioquímicas en el, cuerpo. Las reacciones bioquímicas se caracterizan por la rotura de enlaces eh, químicos. Estos, estos enlaces están enganchados a través de una energía que se llama la entalpía. Cuando estos enlaces se deshacen, se desprenden unos julios de calor y, demás. ¿no? Esto lo sabemos y esto es cierto eh, dentro de un marco de validez, que yo hoy a continuación voy a tratar de explicar. Eh, a nivel termodinámico se nos dice que cuando yo tengo un cuerpo caliente, que tengo un cuerpo frío, pues se produce un flujo de calor hasta que la temperatura se equilibra. Esto es así eh, la mayoría de los sólidos, los líquidos y los gases cuando no hay, digamos, eh, intervención de la vida. En la mayoría de los casos es así. Y se considera que cuando hay una transmisión de calor, lo que hay es un aumento en general de la entropía. Y esto es cierto eh, para una máquina, una caldera de vapor, un motor de coche y demás, todo esto es cierto, es decir, yo sé la entalpía de formación de un hidrocarburo, sé que cuando se desprende y se libera CO2 y, hay vapor de agua, esos enlaces van a generar unos kilojulios, que esos kilojulios se puede aprovechar pues, un 20% para mover una turbina o el motor de un coche. Eso es estrictamente cierto, nadie lo discute. Nadie lo discute porque un ingeniero lo está aplicando cada día y si discutimos esto, pues poco menos que lo estamos tratando de tonto. Pero el problema es cuando entra en juego la vida. ¿Vale? Cuando entra en juego la vida es el momento en el cual eh, ahí las cosas empiezan a, digamos, a verse la necesidad de tener que introducir una nueva fuente de energía que es propia de la vida. Por otra parte, esto es lo que desde siempre se ha dicho desde la perspectiva de cualquier medicina anterior a la medicina alopática. Es decir, y además, no solo se ha dicho, sino que es la piedra angular de prácticamente todas las eh, disciplinas médicas que han existido anteriormente. Siempre se ha hablado, o sea, si tú a un médico chino, de medicina tradicional china, le quitas el concepto de chi, es como si a un futbolista le quitas su pelota, no puede hacer nada no puede hacer absolutamente nada. Esto sorprende porque eh, eh, toda la ciencia, pero en particular la física y la biología, han pasado siempre de puntillas por este tema. ¿vale? ¿Cuál es el origen de la energía vital? Y hoy en día, a pesar de que sabemos que estas reacciones bioquímicas se producen y, demás, y no le vamos a quitar su parte de realidad, por ejemplo, el ATP es un ciclo donde una molécula se llama nitrifosfato, en presencia de oxígeno, libera 36 electrones eh, en un medio donde hay cuatro ácidos. ¿vale? Esto tiene lugar dentro de la mitocondria y constituye la fuente de energía de la célula. ¿vale? Y yo no voy a negar que eso no ocurre, Lo que sí voy a poner un gran pero un pero enorme, enorme, es de si esos 36 electrones realmente eh, nos pueden dar la energía que puede mantener todo un sistema tan complejo como el sistema de la vida. Y ahí tenemos, lógicamente, que entrar en un tipo de energías eh, no descritas por la física académica, que son energías sutiles. Son energías que son complejas de medir. Y hasta cierto punto hay que tener en cuenta y hay que dar su parte de razón a, la, la, medicina alopática, que cuando lidiamos con energías sutiles o que son difíciles de replicar a través del método científico, el método científico lo que tiene que garantizar es que si tú estás en cualquier lugar del mundo, si haces lo que se dicen que tienes que hacer, tienes que llegar al mismo resultado. Eh, em, sean particularmente esquivas en este sentido. Entonces, eh, ahí es donde entramos en juego eh, un, un concepto muy importante que es eh, la posibilidad de que los seres vivos, todos, pero en particular los mamíferos y los humanos, por, el hecho de estar en lo más arriba de la cadena trófica y de la evolución o de lo que sea, eh, seamos capaces de realizar algún tipo de transmutaciones nucleares. ¿vale? Entonces, para tratar de explicar esto, me gustaría mostrarte unas, mm, unos slides. Eh, esto creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Eh, sharing, a ver, ventana. Bueno, eh, para tratar de explicarlo, yo me situaré en el siglo, en el siglo XVIII, cuando se formula la famosa ley de conservación de la materia y la energía de Lavoisier. Lavoisier fue un señor que lo que hizo fue comprobar dónde iban a parar los átomos después de una combustión. Eh, en esa época se tenía una teoría eh, que estaba relacionada con el flojisto, que era un concepto muy complejo donde se decía que la madera en realidad estaba liberando flojisto cuando era quemado y que esa materia pues iba a parar a, otro lugar donde absorbía ese flojisto. Y bueno, esto daba lugar a, una, una explicación muy compleja. La teoría atómica, que ya Lavoisier empieza a desarrollar, lo que nos viene a decir es que todos los átomos de una reacción química convencional, que podemos, fuera del ámbito donde entra en juego la vida, eh, necesariamente no desaparecen. Es decir, todos los átomos de carbono, oxígeno y demás que hay en, en una madera, pues se liberan en forma de vapor de agua, dióxido de carbono, que aunque no veamos, aunque no veamos, están ahí. Y digo esto porque en esa época se tuvo que demostrar que en el aire, o sea, en, el espacio vacío había una cosa que se llamaba aire, ¿vale? y que ese aire estaba constituido de oxígeno. El oxígeno se empieza a postular a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y en realidad el oxígeno es el 50% de la Tierra. Sabemos que el oxígeno constituye no solamente el aire, sino que está omnipresente en todas las rocas de, la Tierra. Entonces, esto llevó a este concepto de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, que todas las bolas de los diferentes átomos se recombinan en una reacción química, al romperse esos enlaces, esas entalpías, se libera una cantidad de energía y eh, se forman otras sustancias, ¿vale? Esto es estrictamente cierto eh, hasta que eh, apareció otro señor que se llamaba Bauquelin. Y Bauquelin fue un señor que a principios del siglo XIX decía, la Lavoisier tiene razón, pero vamos a estudiar las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y empezó a hacer toda una serie de experimentos que empezaban a poner en cuestión de si las bolas de los átomos, vamos a imaginar pues que la bola del átomo de calcio que tiene 20 protones pues es de color roja y tal, la bola de potasio tiene 19 y tal, de si realmente esas bolas, además de romperse los enlaces químicos que las unen, además de eso, esas bolas pueden fusionarse. ¿Sí? Y se pueden fusionar. Entonces, eh, eh, en ese momento, a principios del siglo XIX, había una gran investigación en el mundo agrícola que demostraba que los seres vivos somos capaces de sintetizar eh, diferentes elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, Laus y Gilbert, que eran dos catedráticos de agronomía de, una universidad del sur de Inglaterra en ese momento, demostraron en un experimento de 17 años que las plantas del jardín habían sido capaces de sintetizar 5.700 libras de calcio, 2.700 libras de magnesio, 4.700 de potasio, 2.700 de ácido fosfórico y nada más y nada menos que 5.700 de nitrógeno. O sea, que en 17 años la cantidad de masa que había aumentado en ese jardín había sido de 10 toneladas, ¿vale? Es decir, había una materia que había aparecido de la nada, ¿vale? Aparentemente, aparentemente, porque esa materia no estaba ahí. Y lógicamente se excluía que eso hubiera podido venir de polvo que venía del aire, etcétera, etcétera. Pero quizás, eh, eh, bueno, sobre esto ya lo comentaré, pero quizás el experimento más interesante de esta época fue el que hizo cuando él cogió pollos y eh, les daba avena a la cual se había eliminado el calcio. El calcio es un elemento muy fácil de estudiar su trazabilidad porque es omnipresente y descalcificar una materia es bastante fácil, El de su calcio es bastante fácil. Entonces se daba cuenta de que esa avena, que es muy rica en potasio, eh, los, eh, los pollos eran capaces de seguir sintetizando el calcio a pesar de que no ingerían calcio, ¿vale? A pesar de que no ingerían calcio, ¿vale? Esto eh, se conoció más adelante, aunque ya era conocido por Baukelin, como el efecto Kerbrand, porque el hombre que le dio y lo metodizó a nivel científico fue Louis Kerbrand, un científico del siglo pasado, que murió en el año 83, y que se dedicó a estudiar las transmutaciones nucleares biológicas. ¿vale? Entonces, eh, lo que nos está diciendo, lo que nos estaba diciendo este hombre, es que si bien Lavoisier tenía razón, cuando entraba en juego la vida, la vida parecía tener una energía capaz de sintetizar los elementos que ella quería, ¿no? digamos a voluntad. Y esto es muy importante para un nutricionista, ¿no? Estos son artículos, esto por ejemplo los rusos lo replicaron porque es un experimento muy sencillo de hacer y comprobaron que efectivamente pues esto eh, era así, ¿no? O sea, las aves son capaces de sintetizar calcio en su ingesta siempre y cuando se les dé potasio. El potasio es un elemento que está justo a la izquierda del calcio en, la tabla periódica. Entonces, en esa época eh, había una lucha, a principios del siglo XIX, una lucha entre partidarios y detractores de esta idea. habían seguidores agua Lavoisier y habían seguidores de eh, Y en los libros de química de esa época, de principios del siglo XIX, las dos hipótesis estaban encima de la mesa y eran contempladas con, la misma, digamos, con el mismo enfoque, hasta que poco a poco la visión de Bauquelin que era una visión más inmaterialista, más de, no tan materialista, sino no tan centrada en que la materia es materia y siempre es materia, sino que hay una, una forma de sintetizar materia de, un espacio, fueron cayendo pocamente en desuso. Por ejemplo, Jean-Baptiste von eh, y William Prout, que eran excelentes científicos de la época, apostaban por esto y habían medido lo que luego después Kerran sistematizó como el efecto Kerran. ¿no? que lo que descubrió es que ciertas especies de hongos y de levaduras, ¿vale? Y como sabemos, los hongos es dentro de la clasificación de Haeckel hay cinco reinos, animal, vegetal, procariota, eucariota, que son los dos reinos unicelulares, y finalmente el reino de los hongos. El reino de los hongos es un reino muy particular que Haeckel en su momento ya lo sintetizó como un mundo aparte. Y si recuerdas, en la, en, cuando hablaba del pleomorfismo, yo te decía que en las fases finales del cambio celular se producen hongos como fusión de eh, tres células eh, procariotas. ¿vale? Ahora no voy a explicar lo que es una célula procariota, porque si no, no acabaría. Entonces, este es el cuadro en el cual eh, em, Kerbrand demostró que el agente responsable de la transmutación no solo del sodio al potasio, en el caso del efecto Kerbrand, sino del silicio al calcio, por suma de un átomo de carbono, el sodio al magnesio por suma de un átomo de hidrógeno, eran estas familias de levaduras que podemos ver aquí. ¿vale? Más en concreto, voy a hacer el zoom un poco grande, las Aspergillus niger, el Penicillium chiogenum, eh, la racemosus*, es decir, eh, la Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo del cual se hace la cerveza, ¿vale? Pues estos hongos que además podemos ver aquí eran los responsables de realizar estas transmutaciones, ¿vale? Que fueron medidas porque además a todo esto se sumó un científico japonés que se llamaba Komaki, que era un, era, un microbiólogo, especialista en microbiología, Kerbran era químico, y entonces Japón tenía una carencia ancestral y sigue teniendo una carencia de sales potásicas. Japón es un país que produce mucha sal sódica y poca sal potásica. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una forma de producir sales potásicas en Japón, que tenemos pocas, a partir de sales de sodio, sal común, y eh, a través de estos hongos y estas levaduras empezar la producción. Y de ahí sale eh, la siguiente etapa de Kerbran, que es la etapa de Kerbran-Komaki, o el protocolo de Kerbran-Komaki, donde gracias a los conocimientos de microbiología de Komaki se extendió este conocimiento de las transmutaciones de Louis Pero hay una planta que a mí me llama... Sí, perdona. Eh, lo que quería era, para clarificar a la gente, Cuéntanos un poco la, trayectoria de Kerbrand, porque Kerbrand es ya de este siglo XX, o del siglo pasado, del siglo XX, y es un científico muy respetable. Entonces, cuéntanos un poco la trayectoria para ubicar a Kerbrand mm. y eh, lo que nos estaba contando, que realmente la vida es capaz de transmutar los elementos eh, químicos de unos en otros, que eso es algo que está fuera del paradigma de la ciencia oficial. Sí, eh, Kerbrand eh, nace creo que en 1903, si no recuerdo mal, y después de la Segunda Guerra Mundial, él nunca lo ha dicho, nunca lo confesó, pero yo lo sé, lo sé porque aparece su obra referenciada cuatro veces. La obra de Rudolf Steiner aparece cuatro veces referenciada en las transmutaciones biológicas. ¿no? Él se tomó en serio eh, los trabajos de Bauquelin, pero al mismo tiempo también se, se tomó bastante en serio los trabajos de Rudolf Steiner, en el sentido que además estas transmutaciones estarían regidos por regímenes planetarios. Es decir, hay más posibilidad de transmutación cuando hay un ascendente en sentido del sodio al potasio que del potasio al sodio cuando hay una descendiente. ¿vale? Entonces, de todo esto, Kerbrand lo vistió de un gran trabajo científico en una primera etapa como químico, y luego en una segunda etapa con la aportación de Komaki, que como experto en microbiología y como persona que dominaba muy bien estas levaduras que yo te he explicado, de extender todo eso a muchas transmutaciones que los seres vivos están produciendo continuamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una de las plantas que estudiaros es la tilandasia. Si vais a cualquier, esta planta que estáis viendo ahora, eh, esto se llama también el musgo hispánico. Es una planta que, como podéis ver, está en un invernadero si vais a muchas, a muchas tiendas de estas de, invernaderos, veréis esta planta, pues esta planta tiene la particularidad de poder estar colgada por un hilo metálico y aún así eh, funcionar, es decir, vive del, vapor de agua de, arriba, es decir, puede vivir sin estar en contacto con la tierra, ¿no? Crece sola, ¿no? Entonces, uno de los experimentos que hicieron fue colocarlo en un hilo de cobre, de cobre puro, puro, puro, puro, y cuando quemaron esa planta al cabo de un tiempo, cuando la planta estaba moribunda, descubrieron que casi no tenía cobre y sin embargo tenía mucho hierro. Por lo tanto, esta planta había sido capaz de sintetizar el hierro, que tiene número atómico 26, a partir del cobre, que tiene número atómico 29. Y de ahí empezó a surgir la idea de si realmente el equilibrio metabólico va mucho más allá de la química y debemos de incluir estas transmutaciones para encontrar en ellas esa energía vital que los antiguos nos hablaban. ¿Vale? Entonces, además, eh, esta, esta, esta, además, extendió estos trabajos a em, levaduras que estaban sintetizando el cuarzo de este pilar que podemos ver aquí. Este es un pilar rico en, en cuarzo a calcio. ¿vale? O sea, aquí tendríamos la cantidad de silicio en la piedra original y después y la cantidad de calcio antes y después. No sé si se ve el cursor, Paco, pero eh, lo que Kerman además extendió es todo esto a el mundo mineral y después al mundo geológico. ¿vale? Esto no lo voy a explicar ahora, porque sería muy complejo, lo explicaremos en la siguiente sesión. Entonces, esa En este caso, lo, que estaríamos viendo es que eh, el daño que se produce en las piedras, la meteorización, también tiene una parte que es debida a los propios seres vivos que transmutan los elementos de la piedra. Exacto. Y no solo eso, sino que además, teniendo en cuenta lo que te he explicado antes de Lowes y Gilbert, la biosfera, la capa de, de vida que llena nuestra Tierra, sería capaz de acrear materia. Es decir, de estar sintetizando materia. Por lo tanto, esto ya liga con lo que nos han dicho desde siempre las tradiciones, que nos alimentamos de una energía no material o de un prana. Y, yo mm, llevo bastante tiempo tratando de hacer un estudio serio, porque es un tema que me interesa y sé que a tus seguidores les interesará, de, la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular se basa mucho en, eh, complementos, digamos, eh, mm, de oligoelementos, ¿no? Entonces, la medición ortomolecular, por ejemplo, cuando alguien tiene una carencia de hierro, suele dar zinc o cobre. entonces, eh, para mí, lo que me parece es que lo que se está dando es un tipo de zinc y cobre biosimilable que después el cuerpo es capaz de transmutar nuclearmente y transmutarlo a níquel 28, cobalto 27 y finalmente hierro 26. Que el hierro es un elemento esencial para la vida. Es un elemento esencial para la vida, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que la parte, digamos, metabólica, que muchas veces yo escucho en nutricionistas, se debería de expandir de la parte química a la parte, digamos, de las transmutaciones para poder entender la simbiosis entre los diferentes oligoelementos. Ahí has tocado una palabra muy importante, que es la ser bioasimilable. Bien. Precisamente en tu libro eh, nos cuentas cómo se pueden producir esas transmutaciones de unos elementos en otros y resulta que dentro de un elemento tú puedes tener diferentes isótopos y son determinados isótopos los que permiten ese cambio. El isótopo sería como el mismo número de protones y mayor o menor número de neutrones. Solo unos determinados son los que permiten hacer la transmutación. Esos serían los bioasimilables. Correcto. Correcto, porque eso, Paco, que estás diciendo es muy bueno, porque en los seres vivos sabemos positivamente que hay tres isótopos radioactivos que no están en, el mundo inorgánico, que son el carbono 14, que es el más famoso de todos, el potasio 40 y el, em, el cobalto 57, si no recuerdo mal, ahora, no me acuerdo del nombre. Eh, fíjate que es muy curioso, el carbono estaría muy relacionado con la transmutación de silicio a, calcio para dar lugar a carbono. El potasio, el hecho de que haya una parte de un elemento radioactivo es porque necesariamente la transmutación de sodio a magnesio que se produce en la membrana celular es tan importante que muchas veces se produce un isótopo, que es el 40, que no es estable y decae en, eh, en calcio, en calcio 39. sí, lo he dicho bien, sí, eh, calcio 38. Entonces, también hay un estudio en el libro que yo eh, hago un análisis isotópico del calcio en los seres vivos y se ha descubierto, por ejemplo, que el isótopo 44 del calcio, que tiene 20 protones y 24 neutrones, no es el mismo en la misma proporción que un calcio inorgánico que podemos encontrar en una roca calcárea. Por lo tanto, ya hay indicios indirectos de que eh, eh, ese, ese calcio necesariamente, eh, bueno, ese potasio 40 radioactivo, ese carbono 14, que es el más famoso de todo radioactivo, eh, se debe de producir en, eh, debido o como un subproducto de las múltiples transmutaciones que hay en los seres vivos. Y esto, bueno, pues está, está explicado en mi libro, hay un, paper que, bueno, que simplemente hace un análisis isotópico lo que pasa es que, claro, el tema del análisis isotópico es un, tema que no... Por ejemplo, en Francia solamente hay dos espectrómetros de masas que yo sepa, seguramente hay más, que son capaces de no solamente detectar cuánto calcio hay en un sitio, sino si hay diferencias en los isótopos. Entonces, claro, como para la física los isótopos de un elemento son muy marcados, es decir, si tú coges mercurio, oro, mm, no sé, cobalto, níquel, de cualquier roca inorgánica, que es de un mineral que sea rico en estos elementos, te vas a encontrar que la distribución isotópica raras veces mm, cambia de un 0,1%. Es decir, si por ejemplo del isótopo mm, del calcio 44 hay un 4,57%, pues en cualquier roca calcárea del mundo habrá un 4,57%. Pero cuando hay diferencias de hasta un 3-4%, fíjate bien, Paco, que estamos haciendo un salto de 3.000 o 300 veces más de lo que debería de ser. Por lo tanto, los seres vivos, si los pudiéramos analizar isotópicamente, algunos elementos críticos de la tabla, como pueden ser el carbono, el silicio, el potasio, el calcio y el hierro, nos encontraríamos que la distribución isotópica con respecto a un mineral inorgánico del mundo no es pareja. Hay una, una diferencia. Una imagen que has puesto antes, que es la de la botella cerrada con la planta dentro, también sería como un ejemplo muy claro de esa capacidad de transmutación. ¿no? Cuéntanos este experimento. Claro, este es un, un experimento que hizo un señor que se llamaba Latimer, que plantó una planta dentro de una botella herméticamente cerrada y fíjate al cabo de unos años cómo se puso. O sea, una imagen vale más que mil palabras. ¿De dónde ha salido la materia de esa planta? Yo, mm, son preguntas que lanzo. Entonces, Mira, eh, en, ciencia debería de haber algo que yo llamo la regla de la, pelota de tenis. O sea, cuando yo lanzo una pelota de tenis al tejado de los que defienden la hipótesis de agua me tienen que explicar por la así cómo esto es posible. Mientras tanto, si no es así, yo tengo el derecho de pensar que gente tenía razón. Entonces, claro, si sabemos que, que la cantidad de energía que hay en la materia es muy grande, E igual a m por c al cuadrado, lo sabemos todos, los seres vivos somos capaces de sintetizar nuclearmente y a crear una gran cantidad de, energía. Porque sabemos que la materia cuando se desintegra nuclearmente genera una cantidad de energía descomunal. ¿no? Entonces, la materia es una forma de energía condensada, coagulada, que eh, la vida pone en jaque. Entonces, si viene aquí un científico materialista de la universidad que me explique cómo este señor... Entonces, ¿qué pasa? Pues que este señor queda como un vídeo, porque de esto es una imagen meme que se ha circulado mucho por Facebook y por redes sociales, ¿no? De, el señor Latimer cultivó esto, pero claro, un científico como yo se pone a mirar ahí y dice, ¿y de dónde ha salido eh, eh, todos los... Porque si nosotros quemamos esa planta, nos vamos a encontrar los 92 elementos de la tabla periódica. Entonces, ¿cómo pudo ser que una planta que no se ha regado, que ha estado siempre encerrada dentro de una botella, haya podido aumentar su masa? ¿no? Son preguntas para, para crecer necesita el CO2 y si está cerrada, pues ese CO2 está limitado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, ahí es donde voy, ¿no? Eh, y estos son, yo siempre he pensado que dentro de las transmutaciones nucleares, por eso mi libro empiezo ahí, podemos responder muchas cosas eh, sobre muchos aspectos. Por ejemplo, lo que yo, porque a mí me gusta hablar para que tus seguidores me entiendan, ¿no? sobre el, concepto que debemos de reformular completamente el concepto de energía metabólica. <coughs> Disculpa. Y, yo creo que estos experimentos eh, lo, ponen, lo ponen en jaque. También me gustaría, ahora que veo esta, post, eh, de esto, que Kerbrand al final se acabó dando el, premio, no, el premio IG Nobel en el año 93, cuando yo estaba muerto, que es un premio Nobel que se da para ridiculizar pero durante varios años, eh, varios científicos de prestigio, incluso premios Nobel, esto es una carta de nominación de Lovi Kerbrand para el premio Nobel, por parte de dos físicos, dos eh, biólogos que habían ganado el premio Nobel, que se llamaban François Gimonot, que habían ganado el premio Nobel, eran genetistas, y estos genetistas descubrieron los genes que controlan las transmutaciones de sodio a potasio. Es decir, cogieron el trabajo de Luis Kerbrand, ellos eran premios Nobel, identificaron los genes que se activaban y se activaban en, las transmutaciones y dijeron, ostras, pues Louis Kerbrand tiene razón, porque nosotros a nivel genético hemos podido incluso aislar el gen, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esto fue lo que, lo, que, lo que hizo que este hombre estuviera nominado dos veces al premio Nobel y para que te nominen al premio Nobel tienes que ser o uno de muy arriba o premio Nobel, como fue el caso de estos. ¿no? Por lo tanto, aquí detrás hay una, ciencia que realmente cambiaría completamente lo que nosotros creemos que es la energía corporal. ¿no? Es decir, yo lo que he visto es que lo que puede ligar más la energía vital de las antiguas tradiciones con lo que nosotros podemos comprobar a nivel científico y, académico es estudiar la trazabilidad nuclear de los elementos en los seres vivos. Eh, dos cosas. Una, explícanos qué pasa con esa energía que se libera cuando se producen esas transmutaciones, porque las que conocemos nosotros, pues está claro, es las reacciones de fisión del polonio, el uranio y todo eso, y tenemos una bomba atómica, o las de fusión y tenemos la bomba eh, de fusión, ¿no? La de hidrógeno. Mm. Entonces, si los seres vivos hacen eso, ¿qué pasa con esa energía? Y después, si puedes, muéstranos ese diagrama de las transmutaciones que encontró Kerbrand para que veamos cómo sería ese proceso dentro de, los seres vivos. Vale, eh, la pregunta es muy pertinente, Paco, porque lo primero que viene a la cabeza es, bueno, si esto fuera verdad, los seres vivos deberíamos estar emitiendo radioactividad mm, todo el rato. Y eso no es correcto porque la radioactividad es una de las formas de transmutar la materia. ¿Vale? La el solo es una forma de transmutar pero hay otras más. Entonces, eh, el hecho, eh, estas son las transmutaciones que demostró Luis, demostró un sodio se puede transmutar a un potasio por suma de un oxígeno y un sodio se puede transmutar a un magnesio por suma de un hidrógeno. Luego este magnesio, si le sumo un oxígeno, tendré un calcio y este potasio, si le sumo un hidrógeno, tendré eh, el, calcio. Entonces, además del silicio, si le sumo un carbono, me dará calcio y además el carbono se puede sumar a un oxígeno para dar lugar a silicio. Estas son las transmutaciones más esenciales que estudió Kerman, pero estudió más. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la explicación de por qué esto se puede estar produciendo? Pues ahí es donde interviene el concepto de temperatura. Y ahí es donde tenemos que ir a la termodinámica. Vamos a ver, en la termodinámica lo que nos ha dicho es que a una determinada temperatura hay una, una especie como de campana de Gauss, ¿vale? donde lo que nos está diciendo es que si algo está a esa temperatura, significa que es como si todos los átomos estuvieran chocando a una velocidad concreta equivalente a pues, unos 300 metros por segundo. Te dicen que algo está a 30 grados, pues, como si todos los átomos estuvieran chocando a 300 metros por segundo. Eso es cierto, sí. Unos van más rápido, otros van más lento y de media te da esa temperatura. Pero además de eso, los átomos eh, tienen un núcleo y ese núcleo es donde está la mayor parte de la materia, está más densificado ahí. Entonces, además de haber un movimiento cinético de choque, hay un movimiento de rotación. Entonces, si sabemos que la mayor parte de la masa está concentrada en el núcleo, la frecuencia angular de giro, además del choque, sino los átomos rotando sobre sí mismos, dependerá enormemente de esa temperatura. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a 37 grados se produce un efecto que descubre, porque esto Kerbrand se muere sin saber por qué eso ocurría a 37 grados. Entonces, hubo un señor que se llama Joe Champion que eh, investigaba las transmutaciones más allá del sodio, pues, eh, ya estaba generando oro, que descubrió esta fórmula que podéis ver aquí, eh, la frecuencia de vibración de un isótopo de, oxígeno 16, ¿vale? De, un isótopo de oxígeno 16, es proporcional a la raíz cúbica de la densidad multiplicada por el número de abogado dividido entre su masa. Y curiosamente, a 37 grados, la frecuencia de vibración del oxígeno y el nitrógeno es prácticamente la misma, 3.775.000 hercios. Es decir, que a 37 grados un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno giran a 3.775.000 veces por segundo. Por lo tanto, cuando la frecuencia de giro es la misma, la estructura oxígeno e hidrógeno se puede insertar dentro de la estructura, por ejemplo, sodio, para dar lugar o un magnesio o un potasio. Pero solo a esa temperatura. Luis te insistía mucho, transmutaciones sí, pero solo a esa temperatura. Por lo tanto, aquí, además de hablar de temperatura en el concepto tradicional de la termodinámica, tenemos que hablar de frecuencia. ¿Vale? Porque a cada temperatura, el átomo, por su densidad, vibra sobre sí mismo una determinada frecuencia. Y a esa frecuencia pasó a llamar la frecuencia fonónica que no tiene nada que ver con los fonones que estudiamos en física de estados sólidos, no sé si te acordarás, es otro concepto. Pero como él no tenía otra palabra, dijo, bueno, como quiero, digamos, porque era un científico académico, dijo, pues lo voy a llamar también resonancia fonónica. Alguna vez yo escuchaba una confusión con esto, oiga, esto usted habla de la resonancia fonónica, no tendrá que ver con los fonones, digo, no, eso es un efecto cuántico de, la materia que está descrito, pero que, que no es, no, tiene nada que ver. le puso ese nombre por no ponerle otro. Entonces, esa es la grandeza que tiene esta ecuación que descubre eh, eh, Joe Champion, ¿no? que, digamos, responde a la pregunta que Kerbrand se lleva a la tumba en 1983, ¿por qué a 37 grados y no a 38 y no a, o no a 40? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una reacción nuclear? Cuando hay una reacción nuclear, lo que ocurre es que eh, el átomo de golpe porrazo, pasa a vibrar a otra frecuencia y ¿qué hace? Para mantener el momento angular, desprende materia. ¿Vale? O sea, si, mm, no sé, si, si yo, yo, yo, sé que el ejemplo, ¿no? De si yo me pongo a girar algo, si giro demasiado rápido, sale una piedra disparada y si giro demasiado lento, la piedra se cae. Hay una frecuencia en la cual la piedra, el momento angular, es capaz de equilibrar y hacer que gire sin que se caiga o salga disparada, ¿no? Entonces, las reacciones nucleares lo que son es forzar a la materia a través de inyectarle electrones en su núcleo, aceleradores de electrones o lo que sea, a que se desestabilice su momento angular y se desprenda un fragmento de esto. Esto yo no lo explico tal cual en el libro 1, lo explico en el adendum. Yo en el adendum digo, soy la persona que ha lanzado la primera hipótesis de lo que es la radioactividad. La radioactividad es algo natural que se debe de producir para que a una determinada frecuencia, para mantener ese momento angular y para que se conserve, se deben de desprender átomos o fragmentos de helio o electrones o positrones, que eso sería la desintegración beta, lo primero es la desintegración alfa, o finalmente ese átomo de hidrógeno se convierte en un rayo gamma por conversión de E igual a N por C al cuadrado. Es decir, si yo estreso un núcleo atómico, lo que va a ocurrir es que ese núcleo atómico se va a excitar y va a desprender, para conservar su momento angular, ese fragmento del núcleo atómico. Por lo tanto, yo lo que digo es, no, no, es compatible mi idea con, o la idea de Louis Kerbrand y de Joe Champion con lo que se explica, es decir, la radioactividad es un fenómeno que se puede producir a cualquier temperatura siempre y cuando tú tengas la suficiente energía como para excitar ese núcleo atómico, pero aquí, más que estar hablando de transmutaciones nucleares, Kerbrand hablaba de transmutaciones nucleares frías, pero yo, Champion, ya pasa a hablar de fenómenos resonantes a una determinada temperatura, fenómenos resonantes nucleares a una determinada temperatura. Por eso los seres vivos nos debemos de mantener a 37 grados para que a través de la resonancia del hidrógeno y el oxígeno podamos realizar todas estas transmutaciones y absorber esta energía del vacío, que es la palabra que yo hasta ahora no había dicho, <laughs> que me la he reservado adrede para poder explicarla ahora, pero que en definitiva en todo sistema termodinámico y abierto, porque todos los sistemas termodinámicos son abiertos, eh, no hemos explicado lo que es el concepto de equilibrio no equilibrio y el concepto de abierto cerrado, que ahora sí que lo podemos explicar, pero no es incompatible. Es que yo lo que insisto es que esto no es incompatible. Yo, yo, no voy a decir, o sea, el marco de validez de las leyes de, de Lavoisier es uno, pero los seres vivos estamos haciendo cosas que contradicen eso y que demuestran que a través de estas resonancias nucleares podemos sintetizar <coughs> esta energía, ya lo digo ahora, del vacío. Te propongo como un modelo así visualizable, porque para mí es, como lo más sencillo para entender las cosas. Estas transmutaciones lo que serían eh, o se basarían en igualar esas velocidades angulares, lo que crearía algo así como que fuesen átomos eh, <laughs> porosos y entonces pudiesen unirse las piezas, juntarse porque están resonando a las mismas velocidades entonces llega un momento en que se acoplan. Al hacerlo así, por resonancia, no se necesita una energía además que fuerce esa unión. Y esa energía además sería la que luego se emitiría como radiactividad como no se necesita, el acople al final no acaba generando <laughs> unas energías muy potentes y por lo tanto el, ser vivo no, muere por, esa radioactividad, esos rayos gamma tan, tan intensos. Aún así tenemos el tema de los biofotones, ¿bien? Correcto. también es otro, otro tema que tocas en el libro, ¿no? Sí, lo toco muy sucintamente porque la persona que más sabe de esto es Ana María Oliva, sin duda. Y Ana María Oliva eh, me ha comentado más de una ocasión que, por ejemplo, los trabajos de biofotónica de Garayev son secreto militar. <coughs> es decir, sabemos muy poco de biofotones. De hecho, hay unos... Mira, en Physical Review Letters habían en el año 2013 894 papers aceptados que admitían la existencia de los biofotones. Es decir, papers que habían pasado la revisión por pares, tú eres físico, además has, hecho un doctorado, sabes perfectamente que cuando algo se publica en una revista prestigio significa que varios se han encargado, perdón, se ha puesto una mosca en, el, en, la webcam, eh, se han encargado de revisar que lo que tú estás diciendo es cierto y no les tiembla el pulso a la hora de retractar un paper. O sea que eh, hasta esa época eh, eh, estaba plenamente aceptado de que además estas transmutaciones nucleares y, otros fenómenos, porque los biofotones no están todos siempre relacionados con las transmutaciones nucleares, están relacionados con muchos fenómenos biológicos, entre ellos las transmutaciones. Están bastante relacionados, lo diré, con los distintos plegamientos del ADN. Es decir, hay biofotónica ultravioleta, que está relacionado con el pregamento de las histonas en el ADN, y a diferentes frecuencias hay un rastro biofotónico de una actividad de comunicación celular que se establece con el ADN. El ADN ya lo tenemos que ver ahora como una antena, ¿vale? Es una antena que va emitiendo información de un lado a otro y que solamente tiene un pedazo muy pequeño que sintetiza directamente proteínas, como esto los científicos... Esto, a ver, si tengo que hablar del genoma, eh, tendríamos que hacer tres programas, ¿no? Pero muy sucintamente lo, diré así. Pero eh, la actividad biofotónica, no solamente lo que Monot y, tal demostraron, que aislaron ese gen responsable de estas transmutaciones, sino que esa huella sutil en el campo biofotónico de las transmutaciones en el espectro gamma, que es el más de frecuencia más elevada, ya se, ya se conoce, ya se ha estudiado y por eso los trabajos de Garayev, que es un científico, aprovecho para decir que Garayev es un científico que falleció hace dos años, en extrañas también circunstancias, era crítico con lo que pasó hace dos años y medio, ya sabéis lo que es, no lo voy a decir para que no tengas problemas, pero Garayev crea una empresa que se llama Wave Genetics, que era genética por ondas, eh, y eh, este hombre, que era un genio absoluto, le requisaron todo su laboratorio de investigación precisamente en estas huellas vivas de las diferentes eh, actividades celulares que entre ellas estaría la transmutación en el campo biofotónico gamma. O sea, mm, eh, eh, el tema de, los biofotones es un tema muy serio y es un tema de ya que ya interviene, digamos, el secreto. ¿Por qué? Pues porque con las trazas de esta actividad biofotónica yo puedo hacer que una célula se ponga a trabajar mejor y hacer, eh, o sea, si la radiación biofotónica de un ser vivo que está en coherencia biológica, yo la puedo irradiar sobre un ser vivo que está en incoherencia biológica. Entonces, a partir de ahí, con este horizonte no materialista, puedo sanar utilizando ondas, ¿no? Eh, claro, esto es, muy fuerte. Quizá me he ido un poco del tema, pero claro, me has preguntado por biofotones. Está bien porque vamos dejando ahí cositas que luego en el próximo vídeo yo creo que profundizaremos más. Y esto que comentas de Karayev encaja perfectamente con la sanación por imposición de manos, energética, todo eso. Estás enviando esas, esas ondas, ¿bien? Si tu cuerpo está en equilibrio, pues el otro la recibe y esa información al final eh, acaba mostrándose como esa mejora, ¿no? Eh, eso es brutal lo que estás diciendo porque ahí hay dos libros que yo recomiendo muchísimo, que son The Body Electric, El cuerpo eléctrico, que es un libro increíble, a pesar de que solamente en las últimas páginas entra dentro de estos conceptos, pero incluso es un libro que cogiendo conceptos tradicionales de electromagnetismo y demás, pues estudia la regeneración tisular que se produce en las salamandras cuando pierden su cola, y, bueno, y demuestra que es un proceso eléctrico. Pero luego hay otro libro de Untral Gerber, que es eh, Medicina Vibracional, que es un libro muy tocho así, un libro que se tradujo al español, un tocho grande que yo recomiendo a todo el mundo, porque ahí, a partir de también estas evidencias, a través de la biofotónica, de las transmutaciones y demás, al final se puede hacer un estudio de las frecuencias que emiten los que hacen Reiki. Y en definitiva, lo que se ha visto es que los que hacen Reiki emiten unas frecuencias biofotónicas entre 5 y 40 hercios, ¿vale? Se han medido en cámaras aisladas completamente, cámaras anecoicas, y se ha podido comprobar que lo que en realidad están haciendo es un barrido entre estas frecuencias que estarían relacionadas con las ondas alfa, beta, gamma y delta y por lo tanto producirían una armonización. Yo quiero insistir en algo, un concepto muy claro que Ana María Oliva lo, ha machacado siempre en sus entrevistas. La base de la, de la vida es la coherencia. La base de la vida es la coherencia. Entonces, cuando sabemos que de una célula, de una sola célula, en un segundo salen una cantidad de información biofotónica que necesitaríamos 300 años para poder decodificar. Esto lo explicaba Carlos Maudos en, el, congreso, la, Congreso de Jornadas Participativas. Tú imagínate la, enorme complejidad de la vida. La vida es esencialmente electromagnética, son comunicaciones que no obedecen las leyes del electromagnetismo que conocemos, van a otras leyes, las leyes biofotónicas escalares, y que eh, están continuamente eh, aportando homeostasis y equilibrio. El que no quiera entender la vida en términos de equilibrio, orden y coherencia, no puede entender la vida y lamentablemente la vida la estamos entendiendo solamente desde parámetros bioquímicos. Otros dos libros que yo recomendaría, uno es el de eh, Oshman, se llama, sí, se llama... Sí, eh, yo estoy mirando ahora, aprovechando que eh, el libro se llama Medicina Energética, la base científica. Eso. Ahí está. Este es el... Sí, sí, sí. Este sí, el primer libro sería el de Osman, Medicina Energética, y también hay otro de Dawson Church, que este es más de, divulgación, pero hay una parte muy buena que es el análisis de las frecuencias que se producen en el cerebro cuando la gente entra en estados eh, místicos, estáticos, en los que se muestra claramente que se produce un barrido, una intensidad mucho mayor de todas las frecuencias que es capaz el cuerpo de emitir y esas frecuencias luego eh, se descubre que están asociadas a las frecuencias de regeneración de los tejidos del cuerpo. Entonces, sobre todo las, frecuencias bajas son las de regeneración del sistema nervioso, las que entrarían dentro del delta, ¿no? Las que están por debajo de 2,5 hercios o algo así. También es muy interesante ese punto. Y quería ya por último apuntar, cuando habéis visto en la fórmula que pone 37,8 grados, eh, tenemos que tener en cuenta que cuando nos ponemos un termómetro fuera del cuerpo, estamos midiendo la temperatura en la piel. Pero la temperatura interior del cuerpo puede ser diferente. Puede llegar a esos 37,8, aunque haya personas que están a 36 en el exterior porque la temperatura externa depende mucho de la, del riego sanguíneo que hay hacia afuera. si yo tengo mucha tensión interna y, y, se cierran el flujo de sangre, pues entonces el calor interno no sale. Entonces, no nos confundamos mi temperatura medida con el termómetro con la temperatura que tiene dentro del cuerpo, que es la que coincidiría con esas resonancias que para los diferentes animales luego es, cambia. Por ejemplo, las gallinas tendrían esos 40 grados, que también hay otras transmutaciones, que también lo explicas en el libro, e incluso los peces, que hay peces que pueden vivir eh, en, zonas árticas, a cero grados, porque también hay otras transmutaciones que funcionan a esas temperaturas. Sí, más en concreto al manganeso, al hierro. A cero grados el manganeso transmuta al hierro y hay varios papers que describen el proceso como eh, los peces del Ártico fabrican unas glicoproteínas que les permiten sobrevivir a temperaturas bajísimas, pero no incluyen la transmutación. Entonces, eh, cuando tú incluyes la transmutación empiezas a ver que, qué hay en el agua de mar. En el agua de mar hay mucho hierro y, sin embargo, cuando miras ese animal no tiene hierro y tiene mucho manganeso porque ha sido capaz de sintetizar esa, esa... Y al revés con los animales de eh, aguas calientes. O sea, en el, libro de publico dos papers, os recordarás, acordarás, uno es sobre las glicoproteínas en los animales del Ártico, que lo saco de un gran investigador que es Alex Putney, del que hablaré en la siguiente charla, pero al mismo tiempo también aporto la idea de que cuando analizo los peces de aguas muy calientes me encuentro con grandes cantidades de cobre y sin embargo no encuentro hierro y no haya tanto cobre en el agua. Hay mucho hierro, pero hay poco cobre, ¿no? Entonces, eh, ahí es la prueba de que la transmutación del hierro al cobre eh, en, fría y la transmutación del cobre al manganeso, el manganeso tiene número, del hierro al manganeso, el manganeso tiene menos número atómico, el cobre tiene más, lo tengo que decir, el hierro es 26, entonces si bajo de 26 a 25 me estoy calentando a través de las glicoproteínas y si subo del cobre, del hierro al cobalto, al níquel, hasta al cobre, me estoy enfriando cuando estoy en aguas calientes. Y hay muchas más, ¿eh? Pues hay muchas más, ¿eh? Estas son bastante exóticas, ¿eh? Pero hay, hay muchas más de... Sí. Precisamente que comentas, en el trabajo de Kerbrand, que él se da cuenta que las tribus que viven en el desierto toman sales precisamente para utilizarlas como medio de bajar su temperatura al hacer esa transmutación, porque toman, creo que eran sales de potasio y luego en la orina lo que se encontraba era el sodio. Sí, a ver, esa es la más famosa de, la más famosa de todas. A ver, hay que entender que Kerran lo que hizo fue eh, hacernos un gran trabajo experimental que demostraba que estas transmutaciones existían, pero murió sin saber por qué. Murió sin conocer esta temperatura fonónica. Si Kerran en, la, en, la, en su tumba de muerte le llegan a explicar la ecuación de la, Ese hombre yo creo que vive 100 años más de, la energía, porque esa, esa, ecuación fue clave para comprender esto. Pero eh, yo cuando digo que hay más, has citado unas que son importantes, pero la más clara de todas fue cuando Luis Brandt se trasladó a Algeria y en Algeria lo que hacía, pues eh, se daba cuenta de que los trabajadores que trabajaban en el desierto en una planta de extracción de gas, si no recuerdo mal, que había ahí en los años 50, pues tendían esta tendencia de incluso los beduinos de echar sal en el té. Ellos tomaban eh, en el té, le echaban sales de sodio. Entonces él descubrió que el sodio, que luego cuando analizaba la orina de esas personas no encontraba casi nada de sodio, encontraba mucho potasio. Eso en los periodos que van de mayo hasta septiembre, porque ahí es normal que en esos periodos que van de mayo a septiembre la temperatura pueda estar por encima de los 37 grados, incluso llegar a los 50. Como eso en Francia no se producía y Kerman era francés, que se trasladó al sur de Algeria, a la zona que en esa época era, pertenecía a, a Francia, Algeria se independizó más adelante, como francés fue ahí a hacer este trabajo de investigación y fue eso clave, absolutamente clave, para que después podamos extender el estudio de las transmutaciones a muchos seres vivos, porque no todos los seres vivos están a 37 grados, los reptiles, por ejemplo, pueden estar a 17, a 24, y ahí también se han aislado esas transmutaciones resonantes responsables de esto. Pero claro, sin una coherencia biológica que te permita mantener esa temperatura, para que tú, gracias a esa temperatura, puedas sacar esa energía de punto cero, esa energía inmaterial, eh, a esa temperatura concreta, pues eh, esto no es posible. Y eso solamente se consigue gracias a que la vida tiene una enorme capacidad de coherencia biológica, que está más que demostrada y sobre lo que te decía, siempre pasan de puntillas sobre este tema. Pues ahora, volviendo al principio, ya enlazamos con esa termodinámica mm. que nos explica en el instituto, de la universidad, y que no es la termodinámica de la vida. La termodinámica de la vida se empieza a explicar pues, en los años 60 por Ilia eh, Ilya Prigogine y otros investigadores que lo que estudian es los sistemas alejados del equilibrio que incorporan energía y materia de su ambiente. Y esos sistemas pueden organizarse, autoorganizarse y mantener sus estructuras gracias a que captan esa energía y esa materia de su entorno. Y eso precisamente es lo que se mostraría, en este caso de las transmutaciones, pero también se mostraría, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis. Es decir, la fotosíntesis, la energía de los rayos solares no es suficiente para separar esa molécula de agua. Y sin embargo nos dicen que no, que la clorofila es una enzima que eh, hace magia, literalmente, porque nunca te explican cómo es ese proceso, hace magia y le da la energía que le falta. Si, tomamos esa energía del vacío o de los campos escalares, que ahora vas a contar, pues entonces ya tenemos la explicación. Es decir, esas enzimas pueden ser resonantes y entonces almacenar una energía que no es suya propia, sino que es de ese campo y que pueden prestar para realizar esas reacciones. Y entonces la vida utiliza toda la gama de reacciones, tanto las de transmutación nuclear le facilitan el control de la temperatura y, los materiales que necesita para la propia vida, como la absorción de energía para pues, los procesos metabólicos que se necesiten. Claro, claro, claro. son los dos procesos mm, conviviendo. Yo quiero insistir en esto. No hay incompatibilidad. El problema de cuando tú hablas de Luis Brandt, te dicen, es que tenemos que reescribir todos los libros de química. No, tenéis que añadirle un anexo tenéis que añadir un anexo. O por lo mismo lo otro queda como un anexo, pero... <laughs> Claro. Entonces, en el caso de... de, Sabes que en el caso de, lo que sería la, la, lo de las plantas, la fotosíntesis, intervienen las porfirinas. Y yo cada vez tengo más claro que las porfirinas pueden ser simbiontes, es decir, partículas brownianas, eh, que son capaces de catalizar el proceso eh, nuclear. Es decir, que además de esos hongos y de esas levaduras, los simbiontes, eh, que son esas partículas brownianas que hay en la sangre, las, esas, escorias que lo llaman partículas brownianas, partículas... Estas eh, partículas brownianas que son los, los biones, y como queramos llamarlos. Que además ya comentábamos en otro vídeo que para existir necesitan tanto la energía del vacío como la energía eh, eh, del campo electromagnético para pulsar, ¿no? Claro, eh, lo que pasa es que eso, de, en concreto de las porfirinas, lo quedo mantener de momento como una hipótesis, porque no hay paper o artículo que haya estudiado eso. Pero a ver, cuando tú has visto ya tantos papers que lo que hacen es decir, bueno, esto que los biólogos no pueden explicar, como las glicoproteínas en los animales, en los peces del Ártico, lo puede explicar la transmutación. Cuando tú vas viendo que hay tantas veces que cuando incluyes la transmutación nuclear hay procesos biológicos que se pueden entender, es cuando inmediatamente sospechas poderosamente de que en la síntesis, de, en la liberación de, la energía de la fotosíntesis interviene necesariamente un proceso nuclear controlado por las porfirinas, la cual estaría controlado por los endobiontes, que serían los responsables de colimar esta energía no material. Y por lo tanto sería lo responsable la fotosíntesis de que la famosa planta del, señor Latimer pues esté aumentando su masa. Que incluso los seres vivos, hay teorías que la melanina produciría eh, el mismo, tendría la misma función que la clorofila. ¿no? Correcto. Eh, por ejemplo, los ojos que necesitan muchísima energía para funcionar, pues cerca del nervio óptico hay como una concentración de melanina muy grande, que sería como pues el productor de esa energía que captarían a través, a través de la luz y el vacío. Eso es lo que viene a decir un poco el doctor Arturo Solís y, y yo ahí, pues bueno, pues me inclino a pensar que sí, pero tú sabes, tú que has leído Magna Ciencia, sabes que cuando yo digo que hay una transmutación, al menos aporto un paper para demostrar que esto es así, ¿no? Mm. Por lo que yo te decía, la ley de la pelota de tenis, ¿no? Yo no tengo una pelota de tenis para las porfirinas y para la teoría del señor Solís. La tengo, pero tengo sobradas sospechas de que efectivamente es así. Pues nada, coméntanos ese último punto del campo escalar y ya con eso cerramos por hoy. Sí, porque ha sido una, una sesión contundente. Yo la he disfrutado mucho porque, bueno, hemos hablado de muchas cosas que siempre con la voluntad de que los que siguen libertad emocional pues puedan, puedan, puedan aprender, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona esencialmente de sentido común y práctica, ¿no? Lo que me gusta es explicar cosas para que la gente entienda, comprenda y, tal, ¿no? el eh, eh, campo escalar. El campo escalar. Ahí nos tenemos que ir a, a la historia del electromagnetismo. Eh, cuando James Clerk Maxwell escribe mm, no sus ecuaciones, nos dicen las ecuaciones de Maxwell escribió Maxwell, no es verdad, escribió Lorentz, que reescribió las ecuaciones que había escrito antes Heaviside, porque Maxwell se encontró con un lío matemático que no había Dios que solucionará y que sigue sin solución a fechas de hoy en día. Estamos hablando de mediados de, segundo tercio, de principios del segundo tercio del siglo XIX. Maxwell se dio cuenta de que trataba de explicar la ley de Faraday, la ley de Ampere y por qué una pila produce un campo magnético y por qué un campo magnético variable pues, puede inducir un, voltaje, que es la base de la transmisión de energía alterna que tenemos hoy en día. Bueno, esto daría para explicar una historia muy larga, pero Maxwell lo que sí hizo es decir, bueno, vamos a ver, aquí necesariamente la la propagación del electromagnetismo o de lo que sea que hay aquí, porque en esa época no, no habían instrumentos, los tenemos que situar en una época donde era muy difícil, todo estaban haciendo, no habían amperes, no habían coulombs, no se sabía cuánto hierro tenía que haber en un entrehierro para hacer un transformador, eso Tesla lo mantuvo en secreto cuando patentó su transformador. Dijo, si pones tanta bobina aquí, tanta bobina ahí, pues tendrás tal, pero no te decía cómo tenía que ser el entrehierro, no te explicó la histéresis del hierro para poder explicar la inducción, en fin. Todo esto se fue descubriendo, ¿no? Pero ya desde el principio lo que quiero decir es que mucho antes de que se construyera la primera central eléctrica y demás, Maxwell eh, ya tenía muy claro de que las ondas, eh, digamos, de electromagnetismo se tenía que propagar de dos maneras. La primera era transversal y la segunda era longitudinal. Cualquier geólogo sabe que cuando hay un sismo, un terremoto, se está eh, transmitiendo dos tipos de señales, la que se llaman las ondas S y las ondas P. Unas son transversales, vibran así, y las otras vibran así, longitudinales. Entonces Maxwell lo dejó muy escrito. Tienen que haber unas y tienen que haber otras. Entonces, Hertz descubre las ondas electromagnéticas, que por eso se llaman ondas hertzianas, y se encuentra de que son transversales. Contrario a lo que pensaba Maxwell. Maxwell pensaba que tenían que existir mayoritariamente longitudinales y luego también transversales. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al descubrir que una onda, esas ondas que había descubierto Herr, respondían a la polarización, es decir, una onda incoherente, si yo le pongo un polarímetro pasa a vibrar con el vector del campo eléctrico en una única dirección, eso se llama polarizar, eso se está haciendo continuamente en óptica, ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al descubrir Hertz que respondían a la transversalidad, las ondas longitudinales empezaron a quedar como, bueno, algo que ya veremos a ver qué día descubrimos. Y ahí fue donde Tesla entra en juego, porque Tesla lo que hace es varias patentes que finalmente acaban desarrollando en una patente del año 1905, donde te dice dos cosas que son muy importantes. La primera de ellas que había descubierto que estas ondas que él llamaba, que no tenía nada que ver con el electromagnetismo, eh, que le llevaron al proyecto de Van der famoso proyecto de Van der eran ondas que no eran paradas por la Tierra. Se transmitían por la Tierra, a diferencia de las ondas transversales, las ondas de rayos se tienen que propagar por el aire para rebotar con la ionosfera y ser emitidas, las ondas del teléfono y todo esto, las que conocemos, pero las ondas longitudinales se tienen que transmitir por el suelo, porque las ondas longitudinales parece que la materia no les afecta entonces Tesla descubrió estas ondas longitudinales que luego se han llamado ondas escalares. Y con ello pretendía transmitir energía e información a todos los lugares de la Tierra. Pero estas ondas tenían la gran particularidad de que no podían ser frenadas por nada, como te digo, y me hago un poco pesado, un poco así, porque mm, se ha comprobado también que la actividad biofotónica de muchos de los seres vivos no puede ser parada por una placa de plomo, por más gruesa que ésta sea. Es decir, que una placa de Petri donde yo estoy matando a una célula, automáticamente esas mismas células puestas en una, separadas por una placa de plomo están recibiendo el bioestímulo de que están siendo atacadas. Esto es un experimento que los rusos llevaron a cabo en los años 70. Y esto sería las ondas longitudinales. Entonces, ¿por qué esto es importante? Pues es importante porque las leyes termodinámicas lo que nos dicen o aplican es en sistemas cerrados y en equilibrio. Y claro, las ondas longitudinales, las ondas transversales no. Yo me pongo en una celda de Faraday y me aíslo completamente el teléfono y todo lo que sea de esa radiación. Me queda a oscuras y ahí no me llega absolutamente nadie, si lo paro con un metal. Pero claro, estas ondas no. Y parece ser que la vida está en clara sintonía con estas ondas. Esto es lo que después los físicos, para tratar de entenderlo, han pasado a llamar energía oscura, materia oscura y toda una serie de complicaciones matemáticas brutales para no hablar de algo que experimentalmente es muy sencillo de entender, que es que la propagación no solamente es transversal, sino longitudinal. El porqué es, además de transversal y longitudinal, me daría para explicar una clase larguísima, que tampoco viene a cuento, pero esto es lo que pone en jaque el segundo principio. El segundo principio te dice, sea un sistema cerrado y en equilibrio. El equilibrio termodinámico, como tú muy bien has dicho, no es posible de conseguir porque todos continuamente estamos intercambiando energía y no existe el equilibrio, sino que, y además, cuando hay un proceso muy lejos del equilibrio, tú sabes que se forman lo que Prigogine llamaba los estados metastables que has explicado antes, ¿no? Es decir, que se, se producen procesos de reorganización espontánea que dan lugar a otros estados. Esto da lugar a una cosa que se llama el equilibrio metastable, que, tú conoces muy bien porque tú hiciste tu doctorado en, termodinámica, pero quizás esta parte de la transmisión longitudinal del electromagnetismo es eh, lo que pone por dos veces en jaque el famoso segundo principio. El segundo principio le vale, como te digo, a un ingeniero que está diseñando un coche o, le vale perfectamente si los, conceptos de aumento de entropía están, están muy bien medidos y todo esto Está, muy bien medido, ¿no? Pero, ostras, cuando entra en juego la vida te das cuenta de que esto no funciona así. Para mí es muy claro que, toda onda que se propaga en un medio tiene esas dos opciones. O se, o se propaga longitudinalmente o se propaga transversalmente. Pero si quitas el medio, entonces es cuando empieza el problema. Y eso es el éter. El éter se quitó de en medio y entonces se generó el caos. La física está funcionando en la magia pura porque no tiene ese medio, que es el que te lo permite explicar todo. Claro. Si añades el medio del éter, que encima la cuántica ya te ha dicho cómo funciona porque es un superfluido, pues entonces ya está, ya solucionas todos los grandes problemas, incluidos el que ha encontrado el quantum fracture hace poco, sacando un vídeo en YouTube diciendo que es que los físicos no entienden el vacío. ¿cómo lo vais a entender si, lo habéis quitado el medio que precisamente constituye el vacío? Pues claro, la electricidad es exactamente igual, el electromagnetismo es algo que se propaga dentro de ese medio. Entonces, pues necesitas esa propagación longitudinal y transversal. Las características pues ya se modelan, pero es que si no tienes la base... Claro, es que, es que ese es el clavo. hay una cosa que no entienden y parece como niños de tres años. Si cualquier forma material del mundo puede estar caracterizada por una permeabilidad eléctrica y una permeabilidad magnética. Cualquier materia, coges un trozo de plástico, tiene una permeabilidad magnética tal, una permeabilidad... Cuando multiplicas todo eso, te da la velocidad de la luz en ese medio. Pero cuando lo haces con el vacío, te ocurre lo mismo. La velocidad de la luz es multiplicar la permeabilidad dieléctrica del vacío por la permeabilidad dieléctrica del, de, diamagnética del, vacío. Eh, por lo tanto, la no materia también es una forma de materia que tiene unas propiedades muy bien definidas. Si el vacío no tuviera, no fuera, no existiera el éter, ¿por qué el vacío se puede definir con propiedades? No tiene sentido, es una contradicción total. O sea, es una contradicción con ellos mismos. Es decir, todo lo que es forma material eh, tiene estas características, que permiten que las ondas se propaguen en ella. Y lo que no es inmaterial también. Por lo tanto, lo que es inmaterial también tiene que tener unas propiedades para que se pueda transmitir a través de ese medio. Es un contrasentido total. O sea, negar el éter es, es, es mover la ciencia a la prehistoria más prehistórica. Y bloquear el avance. Y bloquear el avance. Porque eso Pero lo, vamos a dejar aquí. Todo, todo, todo. Es que, es, una cuestión de física, es una cuestión de biología, de geología, la formación de la Tierra. Pues lógicamente la, masa de la Tierra está aumentando, ya lo saben. Los días cada día duran un segundo menos, cada día tienen que estar metiendo un segundo menos. ¿Por qué? Porque la masa aumenta, el momento angular baja y por lo tanto el día es un poco más largo. Entonces, y esas fluctuaciones del día se han visto. Estas fluctuaciones no pueden ser gravitatorias, tienen que ser porque la Tierra es ser que está creando materia también, al igual que están haciendo las plantas, al igual que está haciendo todo el mundo. Pero eso sin el éter no tiene ningún sentido. Pues lo dejamos aquí porque todo esto es lo que nos va a llevar en el próximo vídeo a hablar del éter y el akasha, es decir, a fusionar todo ese conocimiento ancestral espiritual con el conocimiento físico que hemos adquirido en estos últimos siglos y que encajan perfectamente y entonces ya hasta podemos explicar la espiritualidad para que todos podamos, a mi entender, usarla de la manera más efectiva. Así que os dejamos ahí ese, <laughs> ese anzuelo para el próximo vídeo. Y nada, muchísimas gracias, eh, Arturo. Es una maravilla tenerte aquí contándonos todo esto. vamos, un privilegio. Y, nada, despídete como te bueno, yo, he sido un poco pillo y... Eh, bueno, yo he sido un poco pillo porque ya te he adelantado alguna cosa, no he podido evitarlo. Pero bueno, me parece que también era procedente de, porque el diálogo se estaba poniendo muy interesante y también me gusta adelantar que todo esto que hemos estado explicando hasta ahora, quizás para llegar a este culmen, que es la siguiente sesión donde vamos a hablar de esto. Así que nada, contento de poder eh, eh, haber aportado algo a tu maravilloso canal y sobre todo comparecer aquí con la mayor de la humildad, tratando de que la gente entienda la vida que vivimos. ¿eh? Claro. Y nada, con toda la ansiedad ya por recibir tu próximo libro, pues te despido, y, pero hasta dentro de muy poco, que volveremos con ese maravilloso vídeo que será el, que nos permita entender ese encaje entre la espiritualidad y lo material, que es muy sencilla y muy lógica. No os preocupéis. Un grandísimo abrazo, Arthur, y a todos los que nos estáis viendo, Igualmente un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, no lo perdáis. Chao. Muy buen programa, ¿no? Sí, sí.